በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት የቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በካህልነት እስካሁን ያለውን ባርከ ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀ ከምንፈራው ነገር ሁሉ ሰውረ በሰላም በሕይወት በጤና ከዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትህን የአምላክነትህን የይቅርታህን የአባትነትህን ስራ እንድሰራልን የታመሙትን እንድትፈውስልን የተቸገሩትን እንድትረዳልን ያዘኑትን እንድታረጋጋልን ከክፉ ነገር ሁሉ እንድትጠብቀን እንድትሰውረን ይህን ክፉ ቀን በቸርነት እንድታሳልፍልን ይችን ክፉ ቀን በቸርነት እንድታሳጥርልን በረድኤት እንዳትለየን ፈቃድ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ጥበቃና ጸጋ ያልተለያችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ቸርነት ከዚህ ጭለት ከዚህ ሰዓት የደረሳችሁ ሁሉ አሁንም የእግዚአብሔር ጸጋና በረከት አይለያችሁ። ሰላማዊ ቀን ሰላማዊ ጊዜ ያደርግላችሁ። እንደ ሰዓታችሁ እንደ አቆጣጠራችሁ እግዚአብሔር ሌሊቱም ከሆነ ሌሊቱን ይባርክላችሁ፣ ቀንም ከሆነ ቀኑን ይባርክላችሁ። ሁላችንን በያለንበት በረድኤት እንዳይለየን ፈቃዱ ይሁንልን። በእግዚአብሔር ቃል መነጋገር ተገቢ መሆኑን ሁላችሁም እንደምታውቁት ከዚህ ፊትም ተነጋግረናል። የሚያጽናናን የሚያረጋጋን፣ ይህንን የችግር ዘመን የሚያሻግረን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ማግኘት የምንችለው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር የምንችለው በቃሉ መሰረት ነው። እንደ ቃሉ ከጸለይን፣ እንደ ቃሉ ከኖርን እግዚአብሔር ይሰማናል። ጥፋተኞች መሆናችንን አምነን ንስሐ ግቡ፣ ወደ እኔ ተመለሱ ብሏልና በቃሉ መሰረት በንስሐ ወደ እሱ ከተመለስን ይህን ዘመን ሊያሳጥርልን ይችላል። ይህን ሁሉ ማድረግ ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር የእሱን ስራ በራሱ ጊዜ ይሰራዋል። በእኛም በኩል ያለውን የእኛን ድርሻ እንዳንረሳ እኛ ምንም ማድረግ እንደሌለብን አድርገን እጅና እግራችንን አጣምረን እንድንቀመጥ አልተፈቀደም። የእኛን ድርሻ እንድንሰራ ጸልዩ ብሏል። መጸለይ የእኛ ፈንታ ነው። ንስሐ ግቡ ብሏልና ንስሐ መግባት የእኛ ድርሻ ነው። ስለዚህ ይህንን እንዳንረሳው ዝም ብለን እግዚአብሔር ብቻ ያመጣል የምንለው አይደለም። እግዚአብሔር የሚያመጣው ለምኑ ይሰጣቸዋል፣ አንኳኩ ይከፈትላቸዋል። አብዛኛውን ጊዜ መለመን የሚገባን የሆኑ የቀን ጨለማ ውጦናል እና አብዛኛውን ማንኳኳት ያለ ማረፍ ማንኳኳት ያለ እረፍት ማለት ነው ማንኳኳት የሚገባን ዛሬ ነው። ስለዚህ በርትተን የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ በማድረግ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ይኖርብናል እና ስለዚህ እንግዲህ ከቅዱስ መጽሐፍ አንዳንድ ቃላትን እያነሳን ቅዱስ መጽሐፍ መቼም እንደምታውቁት ሁላችሁም እንደምትረዱት እኛ ልንመከርበት፣ እኛ ልንገሰጽበት፣ አጥፍተን ከሆነ ከጥፋታችን ልንመለስበት፣ እንዴት አድርገን እግዚአብሔርን መለመን እንዳለብን፣ በእግዚአብሔር ፊት ምን ማድረግ እንዳለብን የሚነግረን ቅዱስ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ በዚህ በመከራ ሰዓት ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? እንዴት መጸለይ አለብን? በዚህ ሰዓት ደግሞ ሌላ ጠላት የሚፈታተን አለ ወይ? እና ይህን ሁሉ ማወቅ ይገባናል። ይህን ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ዛሬ ከኔ ጋር የምናደርገው በአሁኑ ሰዓት የምናደርገው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እንነጋገራለን። ኃይለ ቃሉ የሚገኘው በኤፌሶን አራት ቁጥር 27 ላይ ነው። ቃሉም የሚለው ሁላችንም አብረን እንመለከታለን። አንድ ቃል ነው ከዛ የምንወስደው። ቃሉ የሚለው ምንድን ነው? ተሃቡ ፍኖተ ለሰይጣን ለሰይጣን መንገድ አትስጡት ነው የሚለው ቃሉ ማለት ነው። ለሰይጣን መንገድ አትስጡት። ራሱ ቃሉን ስንመለከት ሰይጣንን መንገድ መከልከል እንደምንችል ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ለሰይጣን መንገድ አትስጡት ካለ ሰይጣን እንዳይመላለስ መንገዱን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነገሩ በምሳሌ ነው የተነገረውና መጀመሪያ ምሳሌውን እናጠናለን። ምሳሌው ከገባን ከምሳሌ በስተጀርባ ያለው ትምህርት በቀጥታ በትክክል ይገባናል ማለት ነው። ምሳሌው ሁላችሁም እንደምታውቁት መንገድ ሰዎች በዚህ ዓለም መፍቀዳቸውን ፍላጎታቸውን ማለት ነው መፍቀዳቸውን ለመፈጸም የሚመላለሱበት የቦታ ስም ነው መንገድ የሚለው ማለት ነው። ሰዎች መፍቀዳቸውን ለመፈጸም የሚመላለሱባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በባህር ይመላለሳሉ፣ በየብስ ይመላለሳሉ፣ በአየር ይመላለሳሉ። ይሄ መፍቀዳቸውን ለመፈጸም ማለት ነው። እና ሰዎች መፍቀዳቸውን ለመፈጸም የሚመላለሱባቸው ብዙ መንገዶች እንዳላቸው ሁሉ ሰይጣንም መፍቅዱን ለመፈጸም የሚመላለስበት የራሱ መንገድ አለው። ሰዎች በዚህ ዓለም መፍቅዳቸውን ለመፈጸም ከሚመላለሱባቸው መንገዶች አንዱ የየብስ ወይንም የምድር መንገድ ነው። ይሄ ለምንማረው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለሚያስተምረን ትምህርት ምቹ ወይንም ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ይህንን ነው ይዘን የምንሄደው የየብሱን መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የየብሱ መንገድ ምን ይመስላል? የየብስን መንገድ እንዴት ነው የምናውቀው? የየብስ መንገድ ከሌላው ስፍራ ተለይቶ የሚታየው እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ያን ካየን በኋላ ነው ያንን ከዛም በኋላ ወደ ራሳችን ህይወት እንተረጉመዋል። የመንገዱን ባህሪ የመንገዱን ሁኔታ ካየን በኋላ ያን ወስደን ወደ ራሳችን እንተረጉማለን ማለት ነው። የህብስ ወይንም የምድር መንገድ ከሌላ ምድር ወይንም ስፍራ ተለይቶ ከልምላሜ ከአበባና ከፍሬ ተራቅቶ ሌላው ምድር ዝናብ ወይም ውሃ ጠጥቶ ለምልሞ በልዩ ልዩ አበባና ፍሬ አጊጦ ሲታይ መንገድ ግን የእግር መመላለሻ በመሆኑ ከልምላሜ ከአበባ ተራቅቶ ባዶ ሆኖ ይታያል። ማ መንገድ መንገድ ከልምላሜ ከአበባና ከፍሬ ተራቅቶ ባዶ ሆኖ የሚታየው እንደ ሌላ ምድር ወይም ስፍራ ከሰማይ የሚወርድ ዝናብ በእርሱ ላይ ሳይወርድ ቀርቶ አይደለም። ይወርዳል ዝናቡ ዝናብ ሳይወርድ ቀርቶ አይደለም። እሱን ያለ አበባ ያለ ፍሬ ያለ ምልማቤ ያስቀረው ሌላ ነው እና አይደለም ከሰማይ የሚወርድ ዝናብ በሌላ ምድር ላይ እንደሚወርድ ሁሉ በመንገድ ላይም ይወርዳል። ይሁን እንጂ መንገድ በእግር ከመጠቅጠቁ የተነሳ በማንኛውም እግር እንበል፣ በሰው የምንበለው፣ በእንስሳ የምንበለው፣ በመኪና የምንበለው፣ በማንኛውም በሉት ብቻ በእግር ተጠቅጥቋል። መንገድ ከመጠቅጠቁ የተነሳ ከሰማይ የሚወርደውን የዝናብ ውሃ ይዞ በእርሱ መጠቀም አልቻለም። እንግዲህ መቼ የሚለመልመው በዝናብ አልነበረም። በዝናቡን ተቀብሎ መለምለም፣ ማፍራት፣ ማበብ አልቻለም። ለምን? በእግር ስለሚጠቀጠቅ ማለት ነው። መንገድ ያለ ልምላሜ ወይንም ያለ ያለ አበባና ፍሬ እንዲታይ ያደረገው የዝናብ እጦት የውሃ እጥረት ሳይሆን የእግር ብዛት ነው። እግር በጣም በብዛት ስለተመላለሰበት ነው ያን ነገር ያጣው ማለት መንገድ ዘወትር የእግር መመላለሻ ባይሆን ኖሮ እንደ ሌላው ምድር ከሰማይ በሚያገኘው ዝናብ ለምልሞ በልዩ ልዩ አበባዎች አሸብርቆ መታየት ይችል ነበር። hm። የእርሱ መንገድና ሰይጣን የሚመላለስበት መንገድ በብዙ ነገር ይመሳሰላሉና ሰይጣን ባህሪው ረቂቅ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ባህሪው ረቂቅ ስለሆነ የሚመላለስበትን መንገድ በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ረቂቅ ነው። እንግዲህ አሁን ምሳሌውን ካየነው በኋላ የሰይጣንን መንገድ እያየነው ነው። ሰይጣን ደግሞ በምዶ የሚመላለሰው ሰው በባህር በየብስ በአየር ይመላለሳል ብለናል። ከዛ ውስጥ ከሶስቱ የእሱን መንገድ ወስደናል። የእሱ መንገድ ደግሞ ከኛ ባህሪ ጋር ሰይጣን ከሚመላለስበት መንገድ ጋር ተመሳሳይነት አለው ብለናል እና ሰይጣን ደግሞ ረቂቅ ነው። ስለዚህ እሱ ረቂቅ ስለሆነ በግዙፉ ላይ አይደለም የሚሄደው፣ የሚሄደው በረቂቅ መንገድ ላይ ነው እና የሰይጣን ባህሪው ረቂቅ ስለሆነ የሚመላለስበትን መንገድ በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ረቂቅ ነው። የሰይጣን መመላለሻ መንገድ የሰው አእምሮ የሰው ህሊና ነው። የሰው አእምሮ የሰው ህሊና በአይን አይታይም፣ በጆሮ በእጅ አይዳሰስም እንደምታውቁት። ስለዚህ ረቂቅ ነገር ነው። እሱም ረቂቅ ስለሆነ በዛ ውስጥ ነው የሚመላለሰው ማለት ነው። በሰው አእምሮ በሰው ህሊና ውስጥ ነው ሰይጣን የሚመላለሰው እና የሰይጣንን ተንኮል ተገንዝቦ ሰው ማለት ነው ሰው የሰይጣንን ተንኮል ተገንዝቦ መንገዱን ካልዘጋበት በቀር ሰይጣን ያለ እረፍት በየጊዜው በሰው አእምሮ ይመላለሳል። ያለ ምንም እረፍት ይመላለሳል እና በይበልጥ በይበልጥ ለአእምሮ የሚከብድ ህሊናን የሚያስጨንቅ ችግር በሚከሰትበት ጊዜ ሰይጣን ያለ እረፍት ሌትና ቀን በሰው ህሊና ውስጥ ይመላለሳል። ይሄ እንግዲህ አዲስ ነገር አይደለም እነግራችሁ። ብዙ ነገር እናወጣለን እናወርዳለን። ለህይወታችን የማይመች ነገር ሁሉ እናወጣለን እናወርዳለን። አሁን ጨንቆናል፣ ተቸግረናል። አይምሯችን ብዙ ነገር ያወጣል ያወርዳል። አይምሯችን ማውጣት ማውረድ አይምሯችን ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ሀሳብ መመላለሻ መሆን አለበት እንጂ ለሰይጣን መመላለሻ እንዳይሆን እንጠንቀቅ። እና ይመላለሳል። በይበልጥ እንግዲህ ለአእምሯችን የሚከብድ ህሊናን የሚያስጨንቅ ችግር በሚከሰትበት ጊዜ ያለ እረፍት ሌትና ቀን በሕሊናችን ውስጥ ይመላለሳል። ቅዱስ ጳውሎስ በሰይጣን ለሰይጣን መንገድ አትስጡ ብሏልና ሰይጣን በህሊናችን እንዳይመላለስና እንግዲህ የሰይጣን መመላለሻው የሰው ህሊና መሆኑን ተረድተናል። ይህንን ደግሞ ሰይጥ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ መንገድ አትስጡ ብሎናል። ስለዚህ ሰይጣን በህልናችን እንዳይመላለስና እንዳይጎዳን ባልኩት የሚመላለሰው ሊጎዳን ነው። አሁንም እየተጎዳን ነው ያለ ነው። እንደገና ደግሞ በሌላ ሊጎዳን እንዳይጎዳን መንገዱን የምንዘጋው በምንድን ነው ነው ጥያቄው። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬ ቢኖር ኖሮ እንጠይቃለን፣ መልሱም ሊሰጠን ይችላል። ሆኖም ግን መልሱ ቅዱስ ጳውሎስን የሚያስፈልግ አይደለም ተጽፎ ተቀምጧልና መልሱ ምን ይሆናል? የሰይጣንን መንገድ የሰይጣን መንገድ የሚዘጋው በጽኑ እምነትና በጸሎት ነው። ከዚህ ውጪ የሰይጣንን መንገድ የሚዘጋ ምንም ነገር የለም። ጽኑ እምነት በትጋት የሚጸልዩት ጸሎት ነው የሰይጣንን መንገድ የሚዘጋው። ስለዚህ በርትተን ከጸለይ በእምነታችን ከበረታን የሰይጣንን መንገድ እንዘጋለን። ሰይጣን ህሊናችንን መመላለሻ አያደርገው። ይህንን እንመን። ጌታም ዝንቱ ዘመድ እየወፅ ዘእንበለ በጾም በጸሎት ይህ እንዲህ አይነቱ ሰይጣን በጾምና በጸሎት መነሻውን እምነቱ ያደረገው እኛ ሰይጣንን ማውጣት የተሳነን ለምንድን ነው ብለው ደቀ መዛብርቱ በጠየቁት ጊዜ መነሻውን ምን አደረገ መልስ ሲሰጥ መጀመሪያ እምነት አለ። እምነታችሁ ጎደሎ ስለሆነ ነው። እምነት ቀጥሎ ያለው ደግሞ ዝንቱ ዘመድ እየወፅ ዘን ጾመ በጸሎት ይህ ሰይጣን እንዲህ አይነቱ ሰይጣን ተንኮለኛው ሰይጣን ሰውን የሚጎዳ ሰይጣን በጾምና በጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም ብሏል። ስለዚህ በር መዝጋት ማለት በጽኑ እምነት ላይ ተመስርቶ መጾም፣ መጸለይ፣ ወደ እግዚአብሔር ማልቀስ ነው። ይሄ ይዘጋበታል መንገዱ። ይህን ትተን ሰይጣን በአእምሮችን ውስጥ የሚረጨውን ብቻ እርሱን የምናወጣ የምናወርድ ከሆነ መመላለሻ አድርገነዋል ማለት ነው። የሰይጣን መመላለሻ ሆኗል ማለት ነው አእምሯችን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ለሰይጣን መንገድ አትስጡት ያላቸው ሰዎች አእምሯቸው የሰይጣን መመላለሻ መንገድ እንዳይሆን የመጠበቅ ችሎታ ስላላቸው ነው። የማይችሉትን ጠብቁ ይላል፣ የማይችሉትን መንገድ አትስጡ ይላል። ይችላሉ፣ እንችላለን። ሰይጣን በኛ ላይ እንዳይመላለስ ማድረግ እንችላለን። ለምን? መንገዱን ስለምናውቀው፣ መንገዱን እንዴት መዝጋት ስለምናውቅ እንዘጋበታለን። አትመላለስም። ህሊና አንተ መመላለሻ ሊሆን አይችልም። እስካሁን የጎዳኝ ይበቃኛል፣ ከእንግዲህ ወደሚ አትጎዳኝም ልንለው እንችላለን። ለዚህም ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንገድ አትስቱታል። ችሎታ ስላላቸው ሰዎች መንገድ አትስቱታለን። ሰይጣን ምን ጊዜም እረፍት ባይኖረውም ጊዜ ታውቁታላችሁ፣ እረፍት የለውም። አንደኛ ረቂቅ ፍጥረት ነው፣ አይደክመውም። እኛ ቀን እንደ አቅማችን ስንሰራ ከዋል ማታ እናርፋለን፣ እንተኛለን። እሱ እንዲህ አይነት ነገር የለም። መተኛት፣ መድከም፣ መታመም እንዲህ የመሳሰሉት ነገሮች የሉም እሱ ዘንድ። እነኚህ በእኛ ዘንድ ነው ያሉት። ሆኖም ምንም ጊዜ እረፍት ባይኖረውም በይበልጥ ደግሞ በይበልጥ ሰይጣን የሚጣደፍበት ሰይጣን መመላለስን የሚያበዛበት በይበልጥ ሰው ችግር ላይ በወደቀበት ሰዓት ተቆጥሮ የማያልቅ ተቆጥሮ የማያልቅ ኮተቱን የሰይጣን ኮተት ማለት ሀሳቡን ማለት ነው። በአእምሯችን ውስጥ የሚረጨውን ሀሳብ ማለት ነው። ሀሳቡን በሰው አእምሮ ላይ ለመጫን ይጣደፋልና በዚህን ጊዜ ህሊናችን የሰይጣን መመላለሻ መንገድና የእርሱ ኮተት ማራገፊያ እንዳይሆን በትጋት ህሊናችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ሁላችሁም ባላችሁበት ችግሩ ዓለም አቀፍ እስከሆነ ድረስ አንተም ህሊናህን ጠብቅ፣ አንቺም ህሊናሽን ጠብቂ፣ እኔም ህሊናዬ ልጠብቅ፣ ሁላችንም ህሊናችንን እንጠብቅ። በሁለት ጉዳት እንዳይሆን በነፍስ ጭምር ነው የሚጎዳውና፣ ስለዚህ ህሊናችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ቅዱስ ጳውሎስ ለሰይጣን መንገድ አትስጡ ብሎ እንደመከረን ይሄ እንግዲህ በወቅቱ ለኤፌሶን ሰዎች ነው። ዛሬ ግን ደግሞ ለእኛ ነው። እኛን እየመከረን ነው። በቃሉ መሰረት ይሄን እንዲናገር ይሄንን ለህብረተሰብ እንዲያስተላልፍ ያደረገው የፈጠረን ጌታ ነው። ስለዚህ የኤፌሶንን ሰዎች የፈጠረ ጌታ እኛንም ፈጥሮናል። የኤፌሱን ሰዎች በቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት እንዲመከሩ ያደረገ ጌታ ዛሬም እኔና እናንተን በጳውሎስ መልእክት ይመክረናልና እንመከር፣ የእግዚአብሔርን ምክር እንቀበል እና እንደ መከረን ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎ መከረን? ለሰይጣን መንገድ አትስጡት፣ ለመንገድ አትስጡ ብሎ እንደመከረን ቅዱስ ጴጥሮስም ጠላታችሁ ጋኔን የሚውጠውን እየፈለገ እንደ አንበሳ ያናፋልና በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። ተመልከቱልኝ እንግዲህ እነኚህ ቅዱሳን አባቶች እግዚአብሔር በእነሱ ላይ አድሮ ለህብረተሰቡ ያስተላልፉ። ጳውሎስ መንገድ አትስጡ፣ ሰይጣን በህሊናችሁ ላይ እንዳይመላለስ መንገድ አትስጡት አለ። ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ጠላታችሁ ጋኔን አለ። ጠላታችሁ ጋኔን ም የሚውጠውን እየፈለገ ማንን ለዋጠው እያለ እንደ ተራባ አንበሳ ማለት ነው። ያ ተርቦ ነው ተፈጥሮ ስለሆነ። ይሄ ግን ሰውን ማጥፋት፣ ሰውን በተንኮል መዋጥ ፈቃዱ ስለሆነ ባህሪው ስለሆነ በዚህ ምክንያት የሚውጠውን እየፈለገ እንደ አንበሳ ያናፋልና ብሏል። እንግዲህ አንበሳ በማናፋቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት እንስሳትን ያስደነግጣል፣ ያስበረግጋል፣ ከሌሎቹ እንስሶች ተለይተው እንዲሸሹ ያደርጋል። በዚህ መልኩ አደናብሮ ከመሃል ወስዶ ያንን የሚፈልገውን ገሎ ይበላል። እንደዚህም ሁሉ ሰይጣን እንዳይነጣጥለን፣ ሰይጣን እንዳይከፋፍለን እጅ ለእጅ እንያያዝ። ዛሬ በጸሎት በያለንበት ሆነን እጅ ለእጅ መያያዝ ያስፈልጋልና ምን ሆኖ ምን አድርጎ አለ ያናፋልና በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት ነው ያለው። ስለዚህ በእምነት ጸንተን እንድንቃወመው በጠላታችን እጅ እንዳንወድቅ ሁላችንም በትጋት እንጸልይ፣ በትጋት የእግዚአብሔርን ቃል እናንብብ፣ በትጋት ወደ እግዚአብሔር እንጩህ። ይህን ሁሉ የሚያደርግልን ይህን ሁሉ የሚፈጽምልን እግዚአብሔር ነውና ያስተማረን የመከረን ይህን ነገር እንድናውቅ የረዳን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ አይለያችሁ፣ አጋንንት እንዳያሸንፏችሁ እግዚአብሔር ጠባቂ መልአክን ይዘዝላችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ይሰውራችሁ። ምናልባት በዚህ ትምህርት ወደፊት እንቀጥል ይሆናል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እግዚአብሔር የዛው ሰው ይበለን። እስከዛው ድረስ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑልኝ።